हेलो वेलकम गाइस मैं आशीष मिश्रा बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड लास्ट वीडियो में पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट एड्रेसिंग के जिसमें हमने इंटरनेट एड्रेसिंग के दो मेथड बताए थे जिसमें पार्ट वन में हमने देखा था domain name what is domain name domain name क्या होता है type of domain name domain name server क्या होता है तो एक पहचान हम लोग सीख गए कि आखिर इंसान कैसे देख सकता है कैसे पहचान सकता है तो ह्यूमन बींग के लिए तो आसान नहीं था ह्यूमन बींग के लिए डोमेन नेम के द्वारा हम लोग पहचान कर सकते हैं किस देश का है किस ऑर्गेनाइजेशन का है लेकिन दूसरी जो पहचान होती है इंटरनेट की वो आईपी एड्रेस के द्वारा होती है तो उसी पार्ट में हम लोग आज इंटरनेट एड्रेसिंग पार्ट टू के अंतर्गत बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कंप्यूटर आपस में पहचानते हैं कंप्यूटर आईपी एड्रेस के द्वारा ही पहचाना जाता है ठीक तो गाय सबसे पहले बात करते हैं कि आईपी एड्रेस है क्या आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो दो एड्रेसेस से मिलकर बना होता है ठीक पहली चीज़ इसमें है it is a unique number it is it is a unique number ठीक है जो हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिक नंबर होता है यानी हर सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होगा सेम आईपी एड्रेस के दो सिस्टम नहीं होते हैं तो it is a unique address ठीक एक यूनिक एड्रेस होता है दूसरा पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है it consist two addresses it consist two addresses ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है पहला है आपका नेटवर्क एड्रेस और दूसरा है आपका पोस्ट एड्रेस ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है एक होता है नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होता है होस्ट एड्रेस ठीक गाइस आईपी एड्रेस के दो वर्जन आए एक आईपी वर्जन फोर है और एक आईपी वर्जन सिक्स है तो अभी जो हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस में वो बात करेंगे आईपी वर्जन फोर का ठीक है आईपी वर्जन फोर में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमने बताया कि it is a unique address एक यूनिक एड्रेस होता है कि एक सिस्टम का एक ही एड्रेस होता है दूसरा चीज़ यूनिक नंबर होता है it consist of two address ये दो एड्रेसेस से मिल बना होता है एक होता है नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होता है होस्ट एड्रेस यहाँ पे इट इज 32 बिट एड्रेस ये 32 बिट का होता है ठीक गाइस इसकी जो तीसरी बात है it is thirty 32 bit addresses और ईच अगला पॉइंट है इसमें जो आईपी एड्रेस होता है वो चार सेगमेंट में बटा होता है ठीक गाइस पहली चीज हमने यहाँ पे बताई आपको कि it is a 32 bit address ठीक नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा it is a 32 bit address यानी ये 32 बिट का एड्रेस होता है और ये चार सेगमेंट में बटा होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं it divide in four segment ठीक अब गाइस आपके पास 32 बिट है उसको अगर आप चार सेगमेंट में बांटोगे तो प्रत्येक सेगमेंट कितने बिट का हो जाएगा तो यहाँ पे each segment each segment are eight bit ठीक है गाइस ये चार सेगमेंट में बटा होता है और प्रत्येक सेगमेंट इसका क्या होता है आठ बिट का होता है ठीक गाइस हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन बनता है इसलिए हमने इसको आपको पॉइंट वाइज दिखाया है कि it is a unique address या unique number it consist of two address addresses and host addresses it is is thirty two bit address it divide in four segment each segment है आर एट बिट प्रत्येक सेगमेंट क्या होता है आठ बिट का होता है ठीक अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 192.168.1.79 that is a IP address it is divided in four segment 192, 168, 1 and 79 ये कौन सा है पी एड्रेस है क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो पी एड्रेसेस है पी एड्रेस है वो एक यूनिक नंबर है यूनिक नंबर के साथ साथ ये 32 two bit it consist of two address दो एड्रेस से मिलके बना होता है एक होता है आपका नेटवर्क एड्रेस दूसरा होता है होस्ट एड्रेस गाइस आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पहली चीज इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यह कितने भाग में डिवाइड होता है जैसे आपसे पूछ लिया कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है इन आईपी वर्जन फोन में तो आप 32 बिट लगाओगे और आपसे पूछ सकता है कि ये कितने सेगमेंट में बटा होता है तो आपको बताना होगा कि यह फोर सेगमेंट में बटा होता है और प्रत्येक सेगमेंट अगर आपने चार बत्तीस बिट को चार भागों में बांटोगे तो आपका ए एक सेगमेंट जो होगा वो एट बिट में आएगा ठीक गाइज आपको मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि आईपी एड्रेस का एग्ज़ाम्पल क्या होता है तो वो हमेशा देखना कि 192 या दूसरा भी कोई कोई भी नंबर होगा लेकिन डाट करके चार भागों में सेपरेट होगा अलग अलग जैसे यहाँ पे 192 डॉट यानी ये पहला सेगमेंट है 168 ये दूसरा सेगमेंट है वन ये तीसरा सेगमेंट है और 79 ये चौथा सेगमेंट इस तरह से ये चार सेगमेंट में बटा होगा ठीक अब गाइस इसी के आधार पे इसकी क्लासेस डिफाइन होती है ठीक तो आईपी एड्रेस ये कितने क्लास में होते हैं यहाँ पे आ, इनकी क्लास डिफाइन होती है कि आईपी एड्रेस के क्लास कौन कौन से होते हैं तो हम लोग चर्चा करेंगे कि आईपी एड्रेस का क्लास क्या क्या होता है तो हमें यहाँ से इरेज कर इरेज कर रहे हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस अब आईपी एड्रेसेस को अगर हम आईपी एड्रेस को बांटे तो ये चार भागों में बढ़ता है यानी चार क्लास इसके होते हैं और वो क्लास है पहला उसमें है class A class A IP address या क्लास ए नेटवर्क तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे सिर्फ क्लास ए अब इसके जब पहले पार्ट में हम चलते हैं classes of I P address में तो क्लास ए में हम लोग आते हैं तो हमने आपको बताया था थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो आईपी एड्रेस हमने पीछे बात किया कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है तो टोटल 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस बनेगी ठीक अब हमने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है एक आपका बना होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा बना होता है होस्ट आईडी ठीक और उसके बाद हमने बताया कि ये चार सेगमेंट में बटा होता है तो एक दो तीन चार सेगमेंट में हमने इसको बांट दिया उसका नाम रख दिया A B C and D ठीक है गाइज अब हम बात करते हैं मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा क्या होता है होस्ट आईडी होस्ट की बात अभी करेंगे दो एड्रेस से बिन के बना होता है एक नेटवर्क और दूसरा होस्ट अब कहते हैं क्लास ए नेटवर्क यहाँ पे हर भाग आपका एट एट बिट का है तो क्लास ए नेटवर्क जो होता है क्लास ए जो एड्रेस होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है सबसे बड़ा आईपी एड्रेस होता है क्योंकि इसका एक सेगमेंट ध्यान से सुनना इसका एक सेगमेंट नेटवर्क आईडी होगा तो तीन सेगमेंट आपके क्या होंगे होस्ट आईडी होंगे ठीक अगर आपका एक सेगमेंट जो क्लास ए नेटवर्क में एक सेगमेंट आपका नेटवर्क आईडी होता है और तीन सेगमेंट आपके होस्ट आईडी होते हैं अब एक क्यों बड़ा होता है अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं तो यानी बत्तीस बिट में सिर्फ आपका एट बिट नेटवर्क आईडी होता है और ट्वेंटी फोर बिट गाइस ध्यान देना 24 बिट आपका होस्ट आईडी होता है तो यहाँ मेन बात है कि कभी भी नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होती है ध्यान देना गाइज यहाँ पे कि नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होती है क्योंकि नेटवर्क हमेशा आईएसपी देता है और आईएसपी हर सिस्टम के लिए एक ही होता है अगर आप किसी को लीज लाइन के द्वारा जोड़ रहे हैं वाईफाई से जोड़ रहे हो किसी माध्यम से आप कनेक्शन कर रहे हो डायलअप कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसका जो नेटवर्क होगा वो आपका सेम होगा सेम तो नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है जो भी चेंजेस होते हैं होस्ट आईडी में चेंज मतलब होस्ट मतलब सर्वर होता है तो हम नंबर ऑफ होस्ट बना सकते हैं तो यहाँ पे 24 बीट वर्क कर रहा है ध्यान देना कि इन वर्किंग कंडीशन जहाँ पे नेटवर्क आईडी 8 बीट है वहाँ पे केवल 7 बीट ही वर्क करता है और यहाँ पे 23 बीट आपका होस्ट आईडी काम करेगा वन बीट एक्स्ट्रा आपका छूटता है ठीक है वन वन बीट यहाँ से निकल जाता है तो आठ बीट में सेवन बीट वर्क करता है और यहाँ चौबीस बीट में सिर्फ ट्वेंटी थ्री बीट वर्क करता है तो क्लास एक बड़ा नेटवर्क आईडी है समझ एक बड़ा क्लास नेटवर्क क्लास है जिसमें बहुत मिलियन लगभग 16 मिलियन पीपल एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं 16 मिलियन मिलियन वर्क कर सकते हैं ये इतना बड़ा नेटवर्क क्यों नेटवर्क बड़ा है क्योंकि इसमें एक सेगमेंट नेटवर्क आईडी होती है और तीन सेगमेंट इसके होस्ट आईडी होते हैं इसकी जो रेंज होती है इसकी जो रेंज होती है वो one point zero point zero point zero से लेके one twenty three one twenty six point zero point zero point zero ठीक गाइस इसकी रेंज जो होती है वो एक से लेके एक सौ छब्बीस तक ठीक और इसके जो लास्ट के तीन जीरो होते हैं ये चेंज होते हैं विद द होस्टेड मतलब एक से लेके हर जीरो 126 बार चेंज होगा 126 बार चेंज होने का मतलब यहाँ तक वन लाने के लिए नाइन टाइम ये टेन टाइम मूव करेगा तो यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे फिर टेन टाइम मूव करेगा दस बार लाने के लिए इसे हंड्रेड बार सौ बार लाने के लिए इसको वन थाउजेंड इस तरह से इसमें कितनी बार चेंज करेंगे क्योंकि इसके तीन होस्ट तीन जीरो लास्ट के तीनों zero change with the host last के तीनों जीरो तीन जीरो जो है वो होस्ट एड्रेस से चेंज होते हैं तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है class A IP address class A network जो होता है क्लास ए नेटवर्क सबसे बड़ा होता है जिस ये जिसमें एक सेगमेंट आपका एट बिट यानी एक सेगमेंट आपका नेटवर्क आईडी होता है बाकी तीन सेगमेंट आपका होस्ट आईडी होता है गाइस क्लियर है यानी एक बिट आपका नेटवर्क आईडी और 23 बिट आपका होस्ट आईडी जिसमें seven bit network ID work करता है और 23 बिट आपका होस्ट आईडी करता है इसकी जो रेंज होती है वो होती है one point point point zero zero zero से लेकर one twenty six point point zero zero point ठीक गाइस ये है वन ट्वेंटी सेवन अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके कि क्लास बी नेटवर्क क्या है इसका दूसरा पार्ट है क्लास बी नेटवर्क तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्लास बी क्लास बी में हमने आपको बताया अब फिर कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि 32 बिट का है जिसमें आपके दो सेगमेंट दो सेगमेंट आपके नेटवर्क आईडी होते हैं और दो सेगमेंट इसमें होस्ट आईडी यानी 32 बिट में आपका 16 बिट 16 बिट क्या हो जाएगा नेटवर्क आईडी और 16 बिट ही आपका क्या हो जाएगा होस्ट आईडी ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि दो सेगमेंट अब क्या है नेटवर्क आईडी है तो 16 बिट आपका क्या हो गया नेटवर्क आईडी और दो होस्ट होस्ट के लिए है दो होस्ट एड्रेस के लिए है तो यहाँ 16 बिट आपका क्या हो गया होस्ट एक्ट यहाँ पे वर्किंग में पंद्रह भी टीम वर्क करेंगे जैसा हमने बताया यहाँ पे भी पंद्रह बिट ठीक अब ये क्लास ए से छोटा होता है अब यहाँ पे देखो कि दो सिगमेंट यानी 16 बिट नेटवर्क आईडी जो कभी चेंज नहीं होगा बचे क्या सिक्सटीन में दो ही आईडी आपके दो ही सेगमेंट में आपके चेंजेस होंगे तो इसकी जो रेंज होती है 128.0.0.0 से लेके 191.0.0.0 तक ठीक तो गाइज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी आईपी एड्रेस है उसकी जो रेंज है 128 से लेकर 190 अभी यहाँ पे देखो कि अभी हमने जो पिछली वीडियो पिछले क्लास में आपको बताया था कि 120 वन से 126 यानी 126 बार कन्वर्ट हो रहा है एक सौ बार यहाँ पर अगर हम 191 माइनस कर दें 128 तो लगभग आपका आएगा 63 63 बार ये मूव करे और यहाँ पे दो सेगमेंट जब ऑलरेडी बुक हो जाएंगे किसके लिए नेटवर्क आईडी के लिए तो बाकी लास्ट के दो जीरो में ही परिवर्तन होगा और वो भी कितना 63 बार तो कहने का मतलब ये है कि इसके लास्ट के दो जीरो ही चेंज होंगे विद द होस्ट और इसमें एक में कितने आप होस्ट बना सकते हो वो डिपेंड करेगा अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पिछली पिछले क्लास में यहाँ पे तीन यानी 24 बिट होस्ट के लिए था और एक एट बिट नेटवर्क के लिए था तो क्लास ए सबसे बड़ा नेटवर्क था और क्लास बी उससे छोटा हो गया तो ओवरऑल इसमें ध्यान दें क्लास बी नेटवर्क जो होता है वो क्लास ए नेटवर्क से छोटा होता है ठीक इसमें दो सेगमेंट होस्ट आईडी होते हैं यानी सिक्सटीन बिट नेटवर्क आईडी होता है और सिक्सटीन बिट आपका होस्ट आईडी होता है इसकी रेंज जो होती है 128.0.0.0 से लेकर 191.0.0.0 होती है इसके लास्ट के two zero only last two zero change with host guys clear हुआ अब हम लोग बात करेंगे क्लास सी की class C eight class C क्या है क्लास सी में थोड़ा सा और परिवर्तन हो जाता है क्लास बी नेटवर्क से भी छोटा होता है चूँकि इसमें तीन सेगमेंट आपके नेटवर्क आईडी हो जाते हैं और ओनली वन सेगमेंट आपका होस्ट आईडी हो जाता है ठीक तो यहाँ पे आपका 24 बिट 24 बिट आपका क्या हो जाएगा होस्ट आईडी हो जाएगी नेटवर्क आईडी और 8 बिट आपका क्या हो जाएगा होस्ट आईडी ठीक गाइस अब यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है तीन सेगमेंट यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मैंने बताया कि नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होती है और होस्ट आईडी आपकी क्या है एट बिट है यानी ओनली लास्ट यू तो ये क्लास इन कंपेरिजन में क्लास ए और क्लास बी से छोटा नेटवर्क है इसकी जो रेंज होती है वो रेंज है 192.0.0.0 से लेके two two three point zero point zero point zero ठीक अब अगर हम इसको देखें तो लगभग थर्टी वन आएगा वन ठीक लगभग थर्टी वन तो यहाँ पे तीन सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे केवल वनली का लास्ट जीरो जो आपका है only last zero change with the hosted ठीक तो ये क्लास सी नेटवर्क जो होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है क्लास सी नेटवर्क आपका क्या है सबसे छोटा नेटवर्क है जहाँ पे 24 बिट आपका नेटवर्क आईडी होता है जिसमें 23 वर्ड बिट ही वर्क करते हैं और ये 8 बिट का होता है होस्ट आईडी जिसमें केवल 7 बिट ही वर्क करते हैं ठीक तो गाइस इसमें मेन जो है क्लास ए क्लास बी और क्लास सी नेटवर्क है क्लास ए नेटवर्क सबसे बड़ा होता है क्लास बी उससे छोटा होता है क्लास सी सबसे छोटा अब इसका एक चौथा पार्ट होता है चौथा क्लास बना है अदर नेटवर्क ठीक या अदर क्लासेस अदर क्लासेस में डी और ई e आ जाते हैं ठीक है तो डी और ई e क्या होता है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अदर क्लासेस पे classes of IP address ठीक राइट अदर क्लास में आ जाता है क्लास डी और क्लास ई e. बी है और ये सी है और ये डी है और देखिए क्लास और डी क्लास डी और क्लास ई ये एक रिजर्व आईपी एड्रेस होते हैं ये सबसे स्मॉल होते हैं चूँकि इसमें नेटवर्क आईडी का इसमें जो एक सेगमेंट यानी एट बिट का था उसको चार हिस्सों में बांट दिया जाता था उसका एक जो पार्ट होता है यानी टू बिट का तो क्लास डी को जो बोला गया कि ये मल्टी क्लास आईपी एड्रेस होता है मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस होता है और ये क्लास ई e, जो अदर क्लास में आते हैं क्लास ई e जो आईपी एड्रेस होता है ये reserve for future use for broadcasting या रिसर्च के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनमें से इसमें नेटवर्क सेगमेंट का एक पार्ट रिजर्व किया जाता है ठीक जो इनकी रेंज होती है वो two two four point zero point zero point zero से लेकर two thirty nine point zero point zero point zero इसकी जो रेंज होती है वो 224 से लेके दो तक होती है ठीक और क्लास ई e का जो फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट के एड्रेस होता है मल्टी कास्ट पर, और यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है ये reserve for future for future ये फ्यूचर के लिए रिजर्व किया जाए फ्यूचर रिजर्व फॉर आपके जैसे रिसर्च करने के लिए या प्रोजेक्ट के लिए इन सब के लिए आपका रिजर्व होता है और इसकी जो रेंज होती है two thirty nine point zero point zero point zero से लेके two fifty four point zero point zero point zero होते हैं ठीक गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दो से लेकर दो तक होती है इसकी रेंज एक फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व होता है एक मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस होता है इस तरह से अब गाइज आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो रेंज स्टार्ट की थी वो वन से स्टार्ट की थी यानी जीरो से लेके या तो दो के बीच में होगा या वन से लेके 255 के बीच ध्यान दीजिएगा चाहे आप नोट में इसको लिख लीजिए कि जो नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आईपी एड्रेस लाइज बिटवीन जी one to IP address lies between one to two fifty five एक से लेके दो सौ पचपन तक होती है गाइस आपके एग्ज़ाम में ओ लेवल के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके ज़रूर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि कितने से कौन सा आईपी एड्रेस सही है हम आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए पहला six sorry one point seven two दूसरा है one ninety three point one zero one point one one one point seventy eight अगला है two two one point one zero one point one zero one point five चौथा है two fifty six point one zero point one point one point two fifty four एक आपका आईपी एड्रेस है two point two fifty four point one zero one point two three six point one guys इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है तो जैसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है one one two point one zero point one one point seven two हमने ये आईपी एड्रेस लिखा है तो हमने सबसे पहले क्लास ए नेटवर्क पढ़ा था जिसकी रेंज क्या है जिसकी रेंज है एक से लेके एक सौ सत्ताईस तक तो ये पहला वाला जो वन वन टू है वन वन टू यानी एक सौ बारह एक सौ छब्बीस के बीच में आता है एक सौ सत्ताईस के बीच में तो ये क्या हो गया क्लास ए का है अगर हम बात करें किसकी क्लास दूसरे की यहाँ पे क्या है सेवेंटी .101.11.78 यहाँ पे एक सौ तिरानवे अब हम ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला क्लास ए नेटवर्क था 101 से लेके 127 तक था दूसरा था 128 से लेके एक तक यानी ये क्लास सी का नेटवर्क है एक से स्टार्ट हुआ अब हम लोग बात करेंगे किसकी दो टू टू वन ठीक two two one one zero one one zero one five अब ये कौन सा नेटवर्क है ठीक तो क्लास ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक से लेकर एक सौ छब्बीस क्लास बी में एक सौ अट्ठाईस से लेकर एक सौ इक्यानवे और एक सौ बानवे से लेकर दो सौ चौबीस यानी ये भी क्या है क्लास सी का है गाइस इसमें ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है two two two point point point point five five six one one one zero four तो गाइस ये भी तो एक आईपी एड्रेस लग रहा है लेकिन जो हमने नोट में लिखाया कि IP address lies between one to two two five यानी एक से लेके एक सौ दो सौ पचपन के बीच में लाइज करती है दो सौ पचपन से अधिक नहीं हो सकता ऐसे में ये गलत आईपी एड्रेस है ऐसा आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकता एक ऐसे कोई आईपी एड्रेस नहीं हो सकता जिसकी रेंज 255 से अधिक हो ठीक लास्ट में है two five four point one point one zero one point two three six point one अब ये कौन सा आईपी एड्रेस है अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं ये आपके लिए होमवर्क है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए ठीक गाइस अगर आपको इंटरनेट एड्रेसिंग के पार्ट टू में आईपी एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे हमने आज आईपी एड्रेस के बारे में जाना आईपी एड्रेस वर्जन फोर के बारे में और जिसके क्लासेस कौन कौन सा नेटवर्क होता है class A class B class C उसके नेटवर्क के बारे में हमने चारों क्लास को डिफाइन किया है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उसका सल्यूशन हम आपको देंगे या हम उसके लिए आपके प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग वीडियो बना के आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे गाइस अगर जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें जो कि घर बैठे ओ लेवल पास होना चाहते हैं thank you guys best of luck for next examination